Allah. عند تلاوته أو قتل أو سرعة أو زيو اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغوم بغير مدغوم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همس أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبوا منا على التمام والكمال والمهذب من كل ألحان فاغفر لنا ذنوبنا يا ربا ويا سيدا ولا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤدا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نومة الغفلة والكسلان وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن عقل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وانطق رقابنا من النيرون ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن واغثنا بخلعة القرآن واهدنا بهداية القرآن واختم لنا بتلاوة القرآن ونوير قبورنا بنور القرآن واغشرنا مع أهل القرآن ونجنا من النيرون بشفاعة القرآن وادخلنا الجنة بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وعافنا وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر ممنسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نوره وفي الجنة رفيقه ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا مريض إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا إله العالمين اللهم انظر سلطاننا إمام المسلمين نظرا عزيزا دائما واجعل علماءه وبصره بالقرآن العظيم ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين اللهم انصر جيوش المسلمين اجر الموحدين اللهم بلغ ووزل مقرونا قلوبنا من القرآن العظيم إلى أرواح سيد المرسلين وإلى أرواح أهله وأولاده وأصحابه والتابعين أجمعين خصوصا إلى أرواحها شيخنا محمد شيخنا هند المنور بن عبد الله الرزاق وذولهم وبروعهم ومنسوبهم خصوصا إلى روح الشيخ محمد منور بن عبد الله الرزان ووذولهم وبروعهم وآل بيتهم إلى أربع آباء وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخولاتنا وإلى روح جميع من علمنا وأنزل إلينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنين يستجب دعانا بحق من أرسلته رحمة للعالمين اللهم بلغ وأرسل اللهم صل وسلم على الأسعد وأشرف نور جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان ما يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا بنبينا العدناني والأنبياء وملائكة الرحمن وبعمه العباس ثم بخمسة في الفرد والعرفان وبكعبة الأسرار والركن الذي في قبلته